hello and welcome friends Google sheet सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की यहाँ पर देख सकते हैं बुलेटेड लिस्ट क्रिएट कराई गई है और ये बुलेटेड लिस्ट क्रिएट कैसे हुई केवल और केवल केयर फॉर्मूले फॉर्मूले का यूज करके तो यहाँ देखिए ये केयर फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और यहाँ पर आपको लिखना है एक कोड जो कि आपका यूनिकोड होता है तो आप इसको लिखिए एट टू टू सिक्स ये कोड जो है आपको क्रिएट करके दे देगा जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ बुलेटेड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी ठीक है इस तरीके से इसी तरीके से और भी चीज़ें होती हैं जैसे कैर यहाँ पे लिखता हूँ मैं और यहाँ पर कुछ और टाइप करेंगे लाइक यहाँ पे कर देता हूँ टू सिक्स एट टू ठीक है तो अभी देखिएगा यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से ये बन के आ जाएगा ये देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से ये यूनिकोड है तो ये इस तरीके से बन के आ जाएगा